नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल बाइस को फंडा में आपका स्वागत है अल्ट बालाजी के पिटारे की वेब सीरीज बारिश एक ड्रीम रोमांटिक शो है और यह एकता कपूर प्रोडक्शन की बेजोड़ शैली को प्रस्तुत करता है भव्य सैट जीवन से बड़ी जीवन शैली संगीत को मंत्र मुग्ध कर देने वाला एक लुमिनिसेंट फास्ट फॉरवर्ड लेडी और एक लवली सा मेन कैरेक्टर हाँ जब रोमांस की बात आती है तो एकता कपूर को पता है कि ऑडियंस की घंटी और सीटी कैसे बजाई जाती है बालाजी टेली फिल्म्स का नाम टीवी सीरियल बनाकर ही हुआ है फिल्में भी इस प्रोडक्शन हाउस ने खूब बनाई लेकिन ओ मार्केट में अल्ट बालाजी का सफर दो कदम आगे और चार कदम पीछे वाला ही अब तक रहा है इसे लगातार कंटेंट बनाने का दबाव कह लें या फिर प्रोडक्शन हाउस का डीएनए अल्ट बालाजी की वेब सीरीज बारिश 20 साल पहले की typical Ekta Kapoor TV serial की कहानी लगती है अमीरी और गरीबी का संघर्ष पर्दे पर इस दौर में लोगों को नहीं भाता बालाजी के राइटर्स को बदलते इंडिया की हकीकत नहीं पता या फिर उन्हें लगता है कि सिर्फ प्रोडक्शन हाउस के नाम से दर्शक कुछ भी देखने को तैयार रहेंगे गंदी बात जैसी पोर्न सीरीज बनाकर हिट्स पाल लेना अलग बात है और सेंसिबल दर्शकों के लिए कुछ दमदार बनाकर ब्यूज लाना उससे ठीक अलग बात बारिश की कहानी एक जेवरात की दुकान में काम करने वाली लड़की की है जिसे दो छोटे भाई बहन पालने हैं और मालिक से उसकी शादी हो जाती है और कहानी शुरू हो जाती है कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए जो किरदार लिखे गए हैं वो इसके हिचकोले बन जाते हैं न कहानी कहीं पहुंच पाती है न इसके किरदार सरमन जोशी जैसे काबिल कलाकार ने इस सीरीज को लगता है सिर्फ पैसों के लिए चुन लिया वरना उनके प्रशंसकों को उससे कहीं ज्यादा बेहतर काम की उम्मीद रहती है कोई बता क्या कह रही हवा छाता ले लीजिए आप जेंट्स है पर बारिश को समझ नहीं आएगा और आशा नेगी महाराष्ट्र लड़की के किरदार में लड़खड़ाती दिखती है कहीं से भी मराठा शैली या बॉडी लैंग्वेज उनके अभिनय में नहीं दिखती प्रिया और साहिल के ट्रैक भी कहानी की खानापुर से आगे कुछ नहीं कर पाते सोले girl made in heaven Mirzapur और रंगबाज के दौर में ओ के लिए बारिश जैसी सीरीज वाकई बहुत ही पीछे की सोच है यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि ये वेब सीरीज बारिश काफी हद तक एकता कपूर के सोनी टीवी के हिट सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का प्लॉट है जिसे एकता कपूर के पसंदीदा राम कपूर और साक्षी तंवर ने सुर्खियों में रखा था आपको यही बता दें कि जब हमें बारिश को देखने के लिए पहले कुछ प्रकरण के भीतर इस तथ्य का एहसास हुआ था तब हम भाग गए थे कि कैसे बालाजी एकता कपूर एक पुरानी कहानी को एक अलग आवरण में दोहराते हैं और इसे अपने भोले भाले दर्शकों के लिए नया ब्रांड के रूप में पेश करते हैं ऑनलाइन दर्शकों के लिए एक आजमाई हुई परखी हुई सफल कहानी को बनाने में निर्माताओं ने चालाकी की है क्योंकि अधिकांश ऑनलाइन ऑडियंस नए जनरेशन या उस किस्म के दर्शक हैं जो आपके नियमित टीवी दर्शक नहीं ऐसे दर्शकों के लिए बारिश स्पष्ट रूप से एक उपन्यास की पेशकश है यह कंटेंट स्ट्रेटेजी होने के नाते कहानी को सोनी के ओरिजिनल शो बड़े अच्छे लगते हैं कि काफी करीब रखा गया है क्योंकि ये शो एक ही सुपरहिट शो रहा था वेब सीरीज बारिश का 20 एपिसोड श्रृंखला का निर्माण पूर्व अभिनेत्री और निर्माता भैरवी रायचुरा और नंदिता मेहरा द्वारा किया गया है जबकि नंदिता मेहरा ने ही इस सीरीज का निर्देशन किया है तो दोस्तों आप भी देखिए अल्ट बालाजी की वेब सीरीज बारिश और समझिए इस बारिश को कि ये बारिश कितनी नई कितनी पुरानी है और मेरे यूट्यूब चैनल को फंडा को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद